On January the 4th, I took Karin Dylan football training up in Lando, dropped them off, came back, sat in, in the car, ate a sandwich and read the paper. 10-15 minutes before Harry came out, I felt a little bit sick, but I never thought anything of it, really. As soon as we joined the motorway, I began to feel sick again, a little bit dizzy. All I remember then, I passed out o'n i ar ffôn a oedd o Dylan yn y bac a oedd wedi edrych ar mam a oedd wedi 'di ar y olwyn. O'n i'n sioct o'n i ddim yn rili really gwybod beth i'n neud. Oedd Dylan wedi gweiddi enw fi a o'n i wedi mynd ar olwyn. Achos oedd ni mewn y fast lane oedd fi wedi gweud iddo mynd mewn i hard shoulder a roi hazard lights on. O'n i'n jyst yn gryndo ar Dylan a jyst edrych ar y rewl. Bryd oedd y hard shoulder wedi dod i ben, ni'n mynd lan junction a oedd fi wedi gweud iddo roi y handbrake lan. Oedd Harry wedi mynd mas o'r car i o rhywun lawr a galw 999. I think a lot of boys would have frozen and not knowed what to do. on the dual carriageway, he was getting a lot of abuse from the cars behind, from the slip road he did what he could and I think he probably did better than any adult would have done in that situation. So yeah, very proud. And lot. Oedd yn scary cos o'n i gallu marw a mam a dylan a llawer oedd y rownd yn ei ar y pryd. Fi'n falch iawn i cael ffrind fi fyna i gweud beth i wneud.